Sziasztok, Joe-ok! Ciao-ok! Sziasztok, gyerekek! elszopott. Nem is értem, ki tervezte ki ezt a rohadt pályát. Mi az, hogy kibújik a... Oké, okay, ilyen falakat ne. mi a fasz történik, gyerekek? Hát mi a fasz? Mi a fasz? Gyerekek, nem szeretem azt a helyrészt, amikor kibújnak. Isaac. Az meg, menj már föl. Na végre. Menjünk már kicsit gyorsabban. Sonic is nem vette fel ez egy gyorsabbat, vagy mi a faszt. Hát gondolom erre kell menni, mivel már fut nincs. Aha, erre kellett jönni. Ja, és én még egy generáldot vettem föl, azt is egy. Én meg fordítom. Azt is bárát. második pályát rég kivittem a kémikus részét. Azt még első részbe kivittem. Faszom. De mennyit lő? Mi a fasz? Itt van egy taktikám, nektek elmondom. Arra keresni. Gyorsan. Hát ne csináljátok úgy, mint én most éppen. Na akkor a bocskaba lesz. Hogyha hogy próbáljátok megcsinálni, mint egy Gergő, akkor a gyerekek azzal is próbálkozatok meg számolni, hogy mi lesz akkor vajon, ha megfulladunk a víz alatt? Hajnak akartok lenni, mint George-ok. Ne legyél olyan, mint George. Három csak Fú, very Ról, erre, erre kell menni, csak meg megzavart. Faszom! Mik ezek a rohadt izék? Nem is tudom, mik ezek. Mi a faszomak ezek? Mondd már meg nekem! Mi a faszomak ezek? És egy halból hogyan lett egy pingvin? Második pálya a kémika. A plant zone! Mi a fasz ja? Hú, gyerekek, most már kitől meg ki fog törni belőlem a idegesség, hogyha még egyszer ki fog törni. Hát de mi? Hát... Mi a fasz? Nem passzolnak! Sonic, te elmegy úgy intézetbe kéne menned, az ne egy ilyen izébe, hogy neki mész a busznak. Mondjuk valami ilyen, se tudom, hogy mi mész neki egy rohadt busznak. Fú, gyerekek, most már ezek a ugatók, bazd meg én. Ezek a rohadt messzire ugatók, most már fölmasznak, nagyon. néztek ki, néztek ki, te retkesztő fasz. Hogyan gecimbe nézel te ki, rovadék? Bazd meg, ne nézzél már, bazd meg, videó van, videó van, bazd meg. Fogd be, leszarolak. Öntő meg ugrass már, föld! Föl, mert ez rohadt azt kell mondjam. Rohadtul nem erre lesz a boss szerintem, de mindegy. Fú, gyerekek, mikor lesz már a boss? Már 5 perc is, hogy kecim! Rohadt könnyű pedig. Mikor lesz már a boss? Mi a faszom, mikor Adjál Hagyjál már, bazd meg, nem tőled kérdeztem. Fú, bazd meg érke! Hol lesz szerencse? Most nem majd a foszt kell csinálni. Jaj, de hogy a bíramat a faszt kírva? Mi a faszomat csinálsz, geci?